większy se teraz chcę do te starosy Zwin coś, zapal coś, takie w kółko słyszę głosy Moje ambicje rosną tak jak moje włosy, tak jak moje włosy Chodzę do fryzjera, więc się boję o me losy Nasiano potrzeba mi większy se teraz chcę do te starosy Zwin coś, zapal coś, takie w kółko słyszę głosy Moje ambicje rosną tak jak moje włosy Chodzę do fryzjera, więc się boję o me losy Nasiano potrzeba to safe mój shit, ale powiedz mi kiedy Kiedy? Nawet jak zabraniają, my robimy co chcemy A. Jak mówią zwolni gaz do odechwy Mówią, że bogaty jest biedny e.